Χρόνια και χρόνια μας παίρναν τα αρχαία μας. Μετά μας πήραν και τις Ολυμπιάδες μας. Τώρα θέλουν να πάρουν και το γιαούρτι μας. Nuevo yogur griego de Danone, más cremoso, más sabroso, Το último tesoro de Grecia.